دختر سینه باد کی دختر سینه باد کی سینه باد اهل لگز سینه باد اهل لگز سینه باد اهل گز، سینه باد اهل لگز هر چی میاد به بازار منم میشم خرید و قن قنه بادکنکه سینه بادکنکی لب و لچه پفکی آره این تمدنه یه نوع روشن فکریه من خیلی روشن فکر و باهوشم آخه هر چند ماه یک بار آیفونم رو میفروشم آخرین سیستم رو میگیرم تو مسائل جنسیم آخر تمدنم اصلا قانون مانون ندارم سکس زبدری سکس باسنی قانون و اخلاق جنسی یعنی دین باید آزاد بود مثل های دیگه البته نه تو جنگلا تو زندگی شهری دختر سینه باد کنکی دختر سینه باد کنکی سینه باد چو نحلگز سینه باد چو نحلگز سینه باد چو نحلگز سینه باد چو نحلگز تمدن از سر و پا میریزه تا یه سگ میبینم جیغ میزنم میگم نجس نجس بکشیدش تا یه باهایی میبینم بازم جیغ میزنم میگم نجس کافر Nice to meet you. kiss you. I could show you hidden things. Pain, sadness, hurt, crying, sour food. Oh my brain, look at that meat. It looks like your next heart attack. Life's again, wanna play. New job, wife, cell phone. This is all you want. Ain't it funny? <laughs> Ha ha ha I know you hate me, but hey, let's be friends. I can make meat eaters angry in a second. They will tell you I'm insane Cause you know I hate the meat And you hate to change کمی خشک هستن و خیلی خوبه که اینها رو با آب داغ نوشیدنی داغ چای بخورید یک دو سه چهار. منگوزو شش منگوزو آه شش منگوزو حاضر رو جدخ بنی میزه نه سنه ایسیرم چابا بلیم و یه یه بهه بهه اونو دسما سکن سبزم ایونین یری دلمم شیچ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 flower ice cream, heart cookie necklace. I could show you hidden things, stolen lives, pretty pigs, eaten heads, you're car baby, on your road. Find out where you are, takes one month to find yourself. Oh no, the worst is yet to come. What's this rat trap? Men screaming, pretending to be lions, chasing hens, killing cows, poaching elephants. There are nightmares everywhere. Don't know when this madness gonna be over. Yoruldum. Ah, Burak. Ah, ben aslen zayıflamak İstəmirəm ki, bu gözəllikdə, bu vücud bu qədər gözəl nədən zayıflandırım? Nədən bunu əridim? Dünya iki gündür. Ye, hər nə əlimə gəldi, ye, xoş ol, gəz. İstəmirəm ki, para çıxardam zayıflamaqdan. They only want meat, egg, milk, skin, even if it's torture, murder. didn't say I didn't warn ya They will tell you I'm insane Cause you know I hate the meat And you better not pay to change Bir baktım kendime çok kırışlanmışım be Anladım ki sorun yemekte Neler aldım yedim ben Şişmanlaştım psikopatlaştım Has Kötülükler eder insan Canları yakar insan tabiati kirleter insan Sonra da dualar eder Ama bilmez neden Tanrı affedersin ama Çok yazık bin yazıklar olsun sana Bu hayatı yarattığına bu şarkı bütün hayvanlara ki Kitapsız insanların ellerinde Sokaktaki çocuk köpek kedilere Hapisteki tavuk koyun ineklere Hayvan kurban edenlere Bütün bu cahilliklere Baharı kış edenlere دم از محبتم میزنم اما واسه نهار کباب باسن گاف بار میزنم تمدن ما اینجوریه دیگه آخه تو تیوی میگن گوشت بخوری تو کتابا می نویسن گوشت بخوری مگه میشه رسانه ها دروغگو باشن دکترای گوشتخوار بی سواد باشن نه نمیشه واسه همینه که سینه باد کنکی مد میشه گوسفند تو خیابونا قربونی میشه دختر سینه باد کنکی دختر سینه باد کنکی سینه باد چون sinahligiz sinabodchunahligiz sinabodchunahligiz گز، هرچی میاد به بازار منم میشم خریدار وای وای دختره رو ببین چه قیافه ای چه آرایشی موهاش و لباساش و انگار مال دهه شسته Hayvan hasılatda kolesterol ve kötü yağ var və bu yağlar yedirlər ve damarların duvarlarına yapışırlar. Ve bunun için kan geç ve və seks organlara gidebiliyor ve seks faaliyetini azaltır. Ama bitki diyetdə damarların yolları açıqdır ve kan tez ve və seks organlara gidebiliyor ve və seks fəaliyyətini çoxaldır. Eğer seks hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız, bitki diyeti seçin. Ebru Hanım hayatıma nasıl bakıyorsun? Gecelerim aynı, gündüzlerim aynı. Aslında değişen hiçbir şey kalmamış hayatımda. Ruhsal sağlamın nasıldır? Kalbim kırık, asabım bozuk. Atiyen insanlara ki hayvanlara zulüm ediyorlar ne mesajım var? Ve belinizi terpeştirmiyorsunuz. 4 5 6 7 başka ayak 1 2 3 4 5 6 7 ve siz yine de dumbbell kullanabiliyorsunuz. O dumbbelllerden ki buraya bağlaya, bağlayırlar. Melekler ateş saçacak yumurta, süt, et yiyenlerin, deri giyenlerin yüzüne evet cehennemde çok yazık bin yazıklar olsun Tanrım sana Bu vahşi hayatı yarattığına Yeşillikle savaştığına Çok yazıklar olsun sana Oyna kızım oyna oyna güzel oyna İçerisi güzel oyna eşi güzel oyna Oyna Nesin oyna oyna kızım oyna Vigen kızım oyna güzel kızım oyna veganlar oynasınlar, vegetarianlar baxsınlar, veganlar oynasınlar, yağ yaşamaqdan qorxmasınlar. Oyna kızım, oyna, oyna güzel, oyna, yüreği güzel, oyna, eşi güzel, oyna, Nesim kızım, oyna, yeşil kızım, oyna. oyna kızım oyna oyna kızım oyna oyna kızım oyna oyna kızım oyna oyna kızım oyna oyna kızım Ayaklarınızı koyuyorsunuz duvara. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 va 10 Domanet in the club, no alcohol, fairy drinks in the club. Cause we on promote unhealthiness tonight. More alcohol, party time. We're going straight to sex. Hop and follow, hop and follow. Don't forget every good thing and just remember 16. Money, money, money, money, money, money. We always got material and sensual life. No manners in the club, no alcohol, free drinks in the club.